esperientzia bat izan da, ba, egia esan ez neki oso ondo zertan zatzan eta e, dinamika desberdinen bidez, ba, bakardari, nahi gabeko bakardari buruz, ba, pila ikasteko aukera izan dut, eta beste pertsona batzukin ba, bai esperientzik eta bai beraien esperientzik konpartitzeko aukera izan dut eta uste ba, ba izan dola. Bai, oso gomendagarria da, azkenen ikusten e, eh, gauznak gauza guzik hausnartu inbardiela, eta nahi gabeko bakardadea, edo bakardadea e, denek dugu gertu. O, bai gure baitan edo bai oso oso gertu. Ba, bai, <laughs> antzerki bat e, ine arazi ziguten eta bueno, ba, bolondresen artean eh, atera barri izan itzen, atera barri itzen, eta oso ondo, entzan, oso, oso ondo, eta azken finen gaina e, rola, rol joko hien bidez eta ba, bizipenak sentitzen dituzu antzesten dezunen, ez? Eh? Orduan azkenen e, gauzak ulertzeko sentitu inbardie. Eta nik uste, e, sentitzen sentitzeko pauso guzik eman dizkigu zuela eta sentitu degula eta horri esker ikasi Pues Guisarte Lab me ha parecido que es un taller eh, muy interesante, sobre todo para compartir experiencias, ¿eh? experiencias que de alguna manera pueden ser tuyas eh, como dentro de lo que es la comunidad, pero sobre todo para participarlas con el grupo. Sí, yo creo que este es el inicio para poder no solamente compartir a mi entorno, sino para poder desarrollar el programa dentro de lo que es una comunidad. Estamos aquí en Beasain y yo creo que es interesante que todos los agentes sociales puedan tener parte activa, sobre todo ya que en el día a día eh, cada uno de ellos está desarrollando el trabajo que realiza con otras personas, pues poder ponerlo en marcha dentro de lo que es eh, los diferentes eh, colectivos que estamos trabajando en Beasain. Me ha marcado como experiencia el poder relacionarme con personas, el empatizar con, con ellas, el haber trabajado distintas dinámicas y sobre todo hemos venido para actuar, pero sobre todo aprendiendo. Hemos aprendido mucho de unos de otros. Ba, bueno, neri gizartelak eh, iritu zaitu oso esperientzi e, eh, politie, e, eh, esperientzie, baino gaina, osea, e, ni mundu guztiri eran baten edo besten, e, rekomendatu ingo nioke e, bizitzea. Azkenen, bueno, gure, gure biziek dauzkeu gauza asko buruan, baino ez ditugu konpartitzen. Ordu niretzako da oso oso importantea da makiten esperientzia hau. E, konpartitu ditugulako, bakoitze dauzkagune gure bizipenak, batzuk jarri ditugu alako e, bizipenak, etzienak errealak, baino azkenen errealitate puntuak badauzkate, eta e, ni bentset e, hor reflejatuta ikusi naiz. Noski rekomendatuko nukela. Gaina nik usteetan ok dauzkegula olako bizipenak, eta oso oso importantea da, e, konturatzea, konturatzea gure hori hor daukegula, eta eta nola konturatzen gea ba holako tailerretan eta niretzako tailerra bortarako izan da oso oso oso e, egokia. Bai, neri burun gelditu zaitena e, batez ere izan da eh, gauzak ez ditugula gorde behar, baizik zer esan batzutan konpartitzea, baina batzutan zenbat kostatzen dan. Eta tai izan da oso erresia konpartitzea gauzak. Atera egin dira oso erres. Eta hori da, nik eramaten dena eta taldetxo talde txoba daukeula hor, vamos eh, bueno, a gauza compartitzeko oso oso egokia izan Y Izartela me ha parecido una experiencia maravillosa porque me ha dado la oportunidad de ver cómo con pequeños actos podemos llegar a manifestar o llegar a, abarcar situaciones mucho más grandes, eh, podemos empezar a hacer un camino para donde queramos y bueno, pues he visto, aparte ha sido una experiencia que unos ejercicios que han sido preciosísimos, de verdad, muy divertidos, eh, donde algo tan sencillo luego nos daba a entender cosas tan densas, tan amplias, con, tanto, con tanta amiga, fue algo muy interesante, sí. Yo diría que casi todos los tengo grabados, pero hay uno que fue el de las piedras, me maravilló. Yo lo recomendaría a todo el mundo porque es simplemente la oportunidad de poder ampliar eh, tu visión social es interesante y muy necesario hoy en día. Pues me ha parecido muy interesante como para recomendar. ¿Por qué me ha gustado? Porque me ha parecido que se puede hacer un trabajo en grupo y tratar de ayudar a mucho, muchos tipos de personas y compartir unos y otros muchas experiencias. Me gusta cuando se hacen ejercicios más como visualizando qué es lo que pasa con cada persona y según en qué momentos. Ba, oso esperientzia berazgarria. de la lau aste hasi ginean, amabi pertsonako talde bat hasi ginean, e, bueno, ba, gure artean ezagutza minimo bat bagenuena eta lau asteren buruan ba, partekatu ditugu momentuak eta emozioak ba, oso aberatsak izan, dira eta benetan edo zeinentzako gomendagarria da horrelako prozesu batean parte hartzea. Nik gomendatuko nuke horrelako tailer bat egitea eta esan bezala ba, e, gauza oso simplekin asko ikasi dugunan sensazio daukat. Nire esperientzi pertsonela behintzat hori da ez, oso modu arruntean, e, dinamika baten barruan eta behar bada teorizazio gehiagik gabe, baino asko ikasteko aukera dugu. Bai, bueno, ba, geldituko nintzaken esperientzia behar bada da, irugarren taierra azteko eta pixka bain ikuste eta ambientea berotzeko, ez egin genuen horrelako talde dinamika bat, eta hor, hainbat, ba, bueno, estrategia, dinamika, gure arteko lankidetza, hainbat balore landu genituen, elguru bat lortze aldea, ez? Eta, bueno, ba, ikusi izan denon artean, ba, bakuitza gure aldetik geneukana, saietu ginela jartzen eta emaitza positiboa izan zen. Bai, nire kasuan esango nuke ni gehienak ezagutu ditzakedala, ez? Baina ezagutzen ditut alor ezberdinetatik. Eta eta orduan azkenan eh, ikustea denok alorrez berdinetatik ezagutu eta bueno, ba, elburu bat jarrita, ba, dinamika bat dalako edo denak batea lan egitea, ba, oso probetxu garri izan da bai. Bai, oso pozi gelditu naiz, bai. Azken finean horrelako esperientzia bizitzeko moduko esperientzi bada eta nik ustet gogoratuko dugula. Bueno, eskerrik asko zuei, eh, behasaina etorri eta horrelako tailer batean eh, parte hartzen uzteagatik, aukera emategatik.